pag-style ng buhok pag bagong gupit pag dito mock style uh, sa mga nagtatanong about dito ba't ako gumawa ng video na ganito dahil sa wala lang gusto ko lang um, gusto ko lang may ibahagi or dito uh, dokumentaryo lahat na nangyayari sa buhay ko at bilang ano pang alaala -ala, sa mga nagawa ko sa buhay. Then, ito ay ginawa ko para lang sa, ayun nga, para sa alaala. Para may, meron akong mabalikan. Gusto kong i-review or gusto kong ma, ano, maalaala, ma, maalaala sa darating mga panahon na darating pa or in the future kaya ako gumawa ng ganitong video. Sa mga tutorial na gagawin ko. Sa mga pangalaala, sa mga mga naging kaibigan ko or mga darating pang mga kaibigan sa hinaharap. And then, syempre maganda pa rin yung may na, meron tayong mga memories na balik sa paggawa ko ng gawan, paggawa ko ng mga ganitong video natin lang. Kaya ako gumawa ng isang channel sa memories na dahil nga doon. Welcome to my channel. 内大尔。